بسم الله الرحمن الرحيم bizda havo harorati minus o'ttiz هو السميع العليم agar undan ham sovib ketmagan bo'lsa السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين hali لا إله avariya bo'lgan هو يحيي mashinani hozir evakuatorga yuklashyapti menimcha shuning uchun yo'lda hozir biroz tirbandlik hozir bo'ldi probka بل هم في شك يلعبون فارتقب وانشقت السماء بدخان mana bu yerda shofirlarni bir biriga bo'lgan hurmatini qarang qandoq chiroylar mana ikkinchi qatorda kelyapti mana bilmay qolganlar kelyapti ko'proq ko'rmaganlar bu qatorga qo'shilmoqchi bo'lib поворотini yoqishyapti mana qarang burnini suqqan yo'q поворотini yoqyapti поворотini yoqqanini ko'rib bu qatorda turgan mana turgan mashinalar yo'l berishyapti mana biz ham yo'l beramiz avvalinga yoqib rahmat aytishadi hozir ko'rdinglarmi qanaqa yoqimli bizdachi bizda bizda aksi bo'ladi shuni bizda aksi bo'ladi burnini suqadi yo'l ber deydi